Bienvenidos al contestador automático de este canal. Esto es el contestador automático de nuestro canal, TV3XL. En este momento no estamos, estamos de vacaciones. Si desea ver los vídeos clásicos, pulse el 1. Si quieres ver vídeos nuevos, pulse el 2. Si quieres oír la canción de fondo completa, pulse el 3. Si quieres ver los vídeos del demonio de, pulse el 4. Si quieres publicidad, pulsa el 5. Si quieres ver un vídeo aleatorio, pulsa 6. Si quieres ver parodias, pulsa 7. Si quieres imitaciones, pulsa 8. Si quieres ver gameplays, elige 9. Si no sabes qué hacer, pulsa 0. Pulsa hashtag para Twitter y el botón sub para suscribirte. Muchas gracias y que disfrutes de las vacaciones.